Astăzi este despre a nivela. În dicționar este a duce la același nivel. Și când mă gândesc la copii de la grădiniță, pe care de multe ori uh, uh, educatoarele, cărora de multe ori educatoarele le spun trebuie să vă aducem la același nivel de inteligență sau uh, trebuie toți să fiți minți, haide, toți să nu știu ce. Cred că nu, nu, nu se poate nivela o clasă să fie toți la fel și Așa cum nu e bine să fim toți profesori, să fim toți actori, să fim toți bucătari, să fim așa mai departe toți la fel, așa cred că ar trebui scos totuși verbul ăsta din uh, raportat la, la dimensiunea umană, pentru că pare puțin uh, cam uh, ireal. Tu ce părere ai? Ciao!